Ser Artorias, state bene? Siete ferito? Kieran, siamo entrambi cavalieri di Gwyn. Non c'è bisogno di formalità. Chiamami pure per nome. Uh, um, sì, lo farò. Artorias. In mezzo a tutta questa fumante e maldorante puzza di guerra, Vedere voi due piccioncini mi rallegra lo spirito. Bada come parli, arciere. <laughs> Go. È questo il luogo. Sì, Artorias. Percepisco un immenso potere all'interno di quell'arci albero. Non è un caso che dovessimo riunirci qui. Non c'è nessun altro dei nostri. Ci siamo soltanto noi tre. Eh? Ah, capitano Orstein. Bene, siete tutti qui. Fate attenzione, siamo davanti alla tana di un potente arcidrago. Molti dei nostri fratelli sono stati annientati dal suo terribile soffio. Noi quattro ci occuperemo di questa situazione prima dell'arrivo dei rinforzi. Non possiamo perdere altri valorosi soldati per colpa di una così ignobile creatura. Capitano, potete contare sulle nostre abilità. Tutti noi siamo stati scelti dal Lord in persona e uniti possiamo affrontare qualsiasi ostacolo. Ben detto, Lupo. Voi due con me. Attireremo la bestia all'esterno così che Go possa colpire dalla distanza. Preparati, Falco. Guarda che vaga inconsciamente. Tre piccoli ratti che si incorrono nell'oscurità. Avete perso la strada o aspirate a perdere la vita? Le tue parole non ci intimoriscono, bestia! Siamo venuti qui per ucciderti! Sciocchi insolenti! In che modo pensate di riuscirci? Vi ridurrò in cenere Proprio come ho fatto con i guerrieri che mi hanno affrontato prima di voi. Avrai la voglia di parlare una volta che cadrai nel tuo stesso sangue! Credete che io sia come gli altri della mia specie? Ora vi mostrerò quanto vi sbagliate. E sarà l'ultima cosa che vedrete prima di venire sepolti! cazzo l'uscita? Se rimarremo nel suo fuoco, verremo carbonizzati! Così ora fuggite. Non permetterò a nessuno di lasciare questo luogo. Io sarò la vostra calamità!